i després a mi personalment ni aquell dia, i per això t'ho he tornat a preguntar ara i t'ho torno a preguntar per tercera vegada, a mi no m'has aclarit, no sé si som l'únic que no ho entès, no m'has aclarit si aquella reunió va succeir o no va succeir, si realment hi havia aquella gent o no aquella gent, i si l'únic tema que es va tractar ja era de la possibilitat de tancar la Mar Nova. I si va ser així, quina va ser la posició de l'Ajuntament? No, t'ho torno a dir una altra vegada. No es va parlar del tancament de la Mar Nova. I això el que es va parlar, però ni que nosaltres vam dir i estem d'acord i estem en desacord. Vam dir, escolta'm, quines alternatives hi han? No vol dir que estàvem en desacord quan s'us planteja que una escola pot desaparèixer? No, no, no vam... No, no. Aviam, Navarro, eh, si vols, ve a buscar la puntilla de tot el que dic. Val? Fa un moment m'han dit, escolta'm, no puc tenir debat amb els regidors, i resulta que amb el públic n'hem de tenir. Home, no fotem, tu. Els regidors, a dia d'avui, els regidors són electes. Escolta'm, són electes, escollits democràticament, i si no puc tenir debat amb ells, tampoc el tindrem amb vosaltres, coi, ostres, us dic, quedem el dia que vulgueu i en parlem, i si voleu gravar-ho i que vingui a la ràdio, si voleu que quedi gravat, doncs que quedi gravat, si tant me fa, tant me fa, perquè hosti, no passa res, val? l'únic que dic és, hosti, no, no, fem, no fem aquest debat, vale? m'he perdut. No vam dir ni que sí ni que no, vam dir quines alternatives hi ha i ens han posar a parlar-ne, res més. Això t'ho vaig dir l'altre dia, t'ho dic avui, t'ho tornaré a dir demà, però, bueno, com que ara quedarà gravat, ja podrem posar el play i podreu posar el tall. Val? Així va la cosa. Així va la cosa. Ara, tu pots interpretar el que vulguis, el departament pot interpretar el que vulgui i jo puc interpretar el que vulgui. Però la cosa va així, i no t'enganyo, no t'enganyo, va així. Van així. Jo textualment vaig dir quines alternatives tenim, textualment quines alternatives tenim? I ens vam quedar aquí. Ens vam quedar aquí. No ens vam quedar així i no, si no busca la firma, busqui la firma, no? i pot ser la, la nostra paraula contra la que hi faci falta, eh? però com que no hi ha cap document signat, ni ningú va gravar, ni res, doncs clar, tu pots interpretar el que tu vulguis, i interpretar el que jo vulgui, val? però no hi ha ni d'acord, ni en contra, ni... no, no existeix això vam, teníem un debat de com estava, no? Al revés, vam sortir satisfets perquè ens pensàvem que, ens, que perdíem un P3, de veritat. I vam sortir satisfets. I això era allò, de, bueno, doncs ja ho trobarem, no? Doncs segurament doncs el P3 de la Mar Nova, igual com l'any passat, el Montserrat el va perdre a favor del Pilar perquè els pares i mares van decidir el Pilar i nosaltres vam anar al departament i vam dir, escolta'm, oferíeu dues línies al Montserrat i una al Pilar i vam dir, escolta'm, com que els pares s'han apuntat dos Ai, el Pilar, el, el Cristòfol, cony. Uh, com que s'apuntaven, teníem dues, oferta dues línies al Montserrat i una al Cristòfol, però els pares ens han dit, pares i mares, ens han dit que volen dues línies per la preinscripció en el Cristòfol i una en el Montserrat, vam anar al departament i vam dir seguim la voluntat dels pares, que és aquesta. I aquesta vegada, doncs, tenia havia la sensació que deia, bueno, pues, doncs, escolta'm, si no s'ha cregut prou amb la Mar Nova, bé, doncs cap problema, val? però no perdem cap P3, que és el que ens preocupava més, perdre un P3 de la pública. I això que ens preocupava, en perdem un de la concertada, en perdem un de la concertada, però no de la pública. I això és el que ens preocupava molt, que no es perdés el... No és veritat? Se'n perd un de la concertada, si no el donava. Bueno, estaven a 1 o 2, estaven a 1 o 2. Potser no el perden, potser no el perden, potser no el perden, però té números a perdre'l val? però que ens preocupava més era el, el, de, el de la pública, val? la concertada, de atenció, i ja està. Vale? Eh? Nosaltres defensàvem el de la pública val? i vam sortir a la dient contents per això, i per l'altre doncs ja ho trobarem. Vam sortir així, però no comptis de que vam dir sí, ni que vam beneir, ni que... No, això no va passar. Això no va passar. I podem posar l'altre costat eh, davant nostre i que hi hagi un careu. Imagina si sí, tranquil·la no van dir ni que sí ni que no, però la cosa va així, i no t'enganyo, no t'enganyo, van així, però la cosa va així, i no t'enganyo, no t'enganyo, van així. Com que ara quedarà gravat, ja podrem posar el play i podreu posar el tall. Val? Així va la cosa, així va la cosa. Ara, tu pots interpretar el que vulguis, no van dir ni que sí ni que no,